Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Hidupan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa adalah khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatidz, para tokoh, para sekolah. Bapak Fikir yang boleh lebih barokah serta lebih manfaatnya untuk menutupi waktu kita. Kira kita bersama Doren Kenjuran Fatihah Kita aturkan keribaan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam strategi keluarga-keluarga dalam sahabat-sahabat beliau haji-haji epon putera-putera turunan epon keluarga sedem epon para tabi'in men tabi'in tabi'in para nabi para utusan para wali para imam-imam mujtahidin para ulama para sufiyah. ilmu-ilmu syariah. Guru-guru bertanya guru setiap guru-guru di atas sakit. Bangsa sepo, bangsa sepo laki maupun bini. kepada tentang bangsa jemaah. Jangan jaga jaga kenalan kenalan marat marat yang santri terbatan kulit saja orang yang suka baik fokus terbatan kulit saja orang yang satu tolong dan siapa tu nak terbatan kulit saja. Sengaturan kencuran kefokusan kami terbatan kulit saja orang yang satu bersuara terbatan kulit saja. Saya suka banyak fokus dapatan bonus kerja. Tuan Setiaji Umat Islam. Laket maupun bini. Khususnya pemirsa pengajian Banyu Gilkan. Campurlah tuan-tuan Saki dekat Pak Nur alias Samian Dusun Dan Dan atas Rakyat Ndaje Amat Dan peragaan Sumenep sampai tiga tunya Hari Ahad Tangkal Sangat Muharram 1444 Hijriah Jufri bin Asmuki Perbaan Kanding Sumenep Maklumatkan setiap jenis separat itu sana. Tetapi ada benda balap tidak kau Selamat dari seksyen Allah. Tuhan daripada Rabbana Malaka Al-Qawm Purnan Salam Dari Syekh Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Syekh Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Syekh yang ridan Allah yang syafaat depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat depan para ulama, para ulia, para syuhada, para syuhidin, para guru, para bangsa sepuh. Dan malam antar gelaban geng yang barok kabar kepon saya kesebut malam antar petan kudus teja sarang anak foto petan kudus teja dan keluarga petan kudus teja santri santri petan kudus teja jamaah petan kudus teja. Orang yang saya tahu sulah gelaban petan kudus teja sengaturan kanjuran kebakusan kau kui petan kudus teja. Orang yang segera fokus dapatkan berdan kepada setuju malam mantar senantiasa mendapatkan keridaan, pengampunan, kelampuan, senang belas kasih sayang Allah mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah, inayah, kifayah, ri'ayah, wikayah, himayah, pun Allah subhanahu wa ta'ala. Malam mantar geng, barokah-barokah pun pengajian, barokah-barokah bagusan barokahna para ulama, barokahna para ulia, barokahna para syuhada, barokahna para solihin, Secretary pa na ito rin si Barokah, Omar, Baroka Elmo, na Barokah Arta, na Barokah Richitke, na Baroka Aban, Baroka foto na Barokah keluarga na Barokah santri Santre, na Baroka Jamaa, na Baroka Jamiya, na Palamat Turkin, Taman Taufik, na Hiday, Epon Allah, Subhanahu Wa Ta'ala, Setilan celan Epon Bato, Tuna Allah, Epon kecemburan, kecemburan, Kekompiran, Kekompiran, Kepungan, Kepungan, Kebahagiaan, Kebahagiaan, Tunya Akhirat, Moga-moga ibailan kesusahan, kesusahan, kesempakan, kesempakan, keserbukan, keserbukan, selekuan, keselekuan, malam mati dari pokok majar otang, kalau ban kempang, yang tak putuk angku yang otang, yang bantu dunia, bajaran potang, potang. Moga-moga pernah jumpa rezeki oleh rezeki sehalal sebarokah. Moga-moga pernah husnul khatimah. Perancam Umar Lumatat kalau benda kena bin Allah Lancam Umar menjunjung tinggi agama Allah Ya pernah sehat, badan selamat, aman, dicocokkan, di musibah, di pedai, di bencana, di merapetaka selamat dari petana-petana, selamat dari kedolim, dari sedolim, dari tingkin orang yang saya tingkin, terlepas dari setelah perang yang saya nyala ganggu, saya Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan, selamat dari kedin, ate, kotor, ate, petang, ate, kering, ate, kering, ate, pan, ate, mati, ate. Al-Mu'tari Barayna, kuat iman dan kuat Islam, bisa memperjuangkan agama Allah di dalam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terusaki perjuangan-perjuangan ni pun para ulama dan para mata daripada nilai ilmu banyak ilmu semanfaat ilmu sebarokah eh para nata kahajat kalau bentempang tercapai cita-cita dan sukses usaha dan terkabul perjuangan-perjuangan alah hadih niat ala kulli niatin salihat alah niatil qabul la tamami kulli sulu na ila kulli ma'mul ya hadis sayyidina rasul habibina abil batul sallallahu alaihi wasallam al fatihah الفاتحة الفاتحة pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gir'on yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pasara-pasara orang yang menghendaki kehidupan dunia. Sekun lebur senang nenek itunya lebur dan kemewahan-kemewahan tunya. Kesenangan-kesenangan tunya, hiasan-hiasan tunya. Maka buat Allah Ta'ala amal-amalah. Pandikan namun eh paringin dan itunya saus. Yang ini akhirat tak lewan penapan. Kecuali namun neraka. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilayhim nuwafi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun orang-orang yang saya menghendaki kehidupan tunya, hiasan-hiasan tunya, kemewahan tunya, kesenangan tunya, maka ban sengko eh, sempurna aki ah, amal-amal. Jadi neneng itu nyetok. Neng itu nya ban sengko tak orang ini. Lain buat petada kapi neng itu nya online kapokusan kapokusan aja lah. Ulaika alladziina laisa salahum fil akhirati illa an Orang-orang jadi ya, ada kelompok-kelompok orang senang yang akhirat ku laku tak di bagian pan apan kecuali neraka. Wa habita sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Napa yang sudah diperbuat dan yang itu itunya ambles tidak pan pan apa nah betal pan apa saya lakukan ini ada parlon sekali dan akhirat maka kita kak dito eh dalam apa ngajian atau juga kelakuan kelakuan toat toat selain nika pakaran Allah cek keng karena ketunyaan cek keng karena keangkui kehidupan dan kemewahan dunia ngaji, maca Quran juga jakin karena ketunyaan, jakin karena kemersah, jakin karena lebur alam, lebur kesuhur, lebur kebertah, lebur terkenal. Di akhir zaman penikah bekal banyak parodipan parodipan parodipan neraka. Saya terdiri dari orang-orang Saya laku fokus. Cuma laku fokus. Eh? Benih kerana Allah. Orang-orang sengaji. Jadi perlu dipenang neraka. Ngaji. Orang ajar. Jadi perlu dipenang neraka. Orang macam Quran. Perlu dipenang neraka. Kenapa boleh nak? Benih kerana Allah. Bunda Kanjeng Nabi, saya zaharu qawmun yaqra'una al-Qur'ana yaquluna man aqra'u minna. Dipekal datang setong kaum. Kaum jermacan Al-Quran. Tapi lem atin ah, siapa selebih pintar bensin kau Quran selebih fokus bacaan. Lah. Selebih tepak tajwid makhraj sifat-sifat huruf Tetapi pun kan ku ikin kata engko madai tak kalah ke yang lain man a'lamu minna siapa se lebih alim ban sengko se lebih tahu ban sengko kui eka buya terpenteran cum penteran tak kalah yang lain. Ika beri kebanggaan ku ni. Man abkohu minna. Siapa saya lebih ingat ni tempang bansin ku. Ula'ika hum waqudun nar. Jadi ya. Kelompok-kelompok orang yang setiap para di pen, para neraka. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat juz 2 juz 6 halaman 200 selekor. Di kadang orang yang panikah lakaran, ala kotoat secara dohir tapi haki kata benitoat pelanggaran dari keajunan ipon Allah karena niat sekurang tepat bisa jadi para ustad-ustad, para kiai. Panikalakar menguatkan agama, kalaban sabab dakwana kalaban sabab ngacer kalaban sabab perjuangan tapi keng aban tibi panika katonon seti parobi parodi neraka seti menguatkan agama tapi karena aban tibi panika tak ikhlas eh dalam atena apa yang disampaikan ke orang lain diterima benda yang lain. Orang lain bisa ke boy fokus. Bisa ngalak manfaat kalau ben ilmu Ketika Ketika saya menyampaikan ilmu Pada kata ikhlas karena ajunan ipun Allah. Maka orang yang saya menyampaikan ilmu pada kata tiba di neraka. Sementara orang lain bisa ngalak manfaat, bisa selamat. Maka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madhabu innallaha yuayyidu hadzal din birrajulil fajir. Saungkun Allah taala arya menguatkan agama ria. Epa kuat dan kadang kalau bukan orang si terdekat. Ustaz, Kiai, Ulama, Orang lain bisa ngalak manfaat kalau ben ilmu na. Tapi aben tibi. Tapi orang seterekah. Orang lain bisa ngalak manfaat kalau ben pemulangan na. Kalau ben fatwa na. Kalau ben ngajar. Setong ustaz, setong kiai, setong ulama. Tapi ternyata abang Allah Ta'ala ulama ni pasu akhir generaka, Kata ustaz pasu akhir generaka. Kenapa wala? Tak ikhlas. Jadi li'adami ikhlasihi. Yudkhiluhumullahu ba'da dhalika nar li'adami ikhlasihi. Dia memasukkan neraka bin Allah Ta'ala karena tak ikhlas. Ay ta'allama al-ilma riya'an wa sum'atan. Ajar ilmu. Ngajar ilmu. Ben ajar ilmu. Apa ngajian? Abrik pengajian. Ben merengaki pengajian. Nurut pengajian. Kan? Keng karena riya. Ben karena teruk. Ya, norok pengajian kan karena Rasum atrok edi ngoreng. Fayu'allimun nasa umur radinihim. Fayu'faqihuhum. Fayahrusuhum. Fayansuruddina. Ngajarin orang lain tentang urusan agama. Orang lain apa paham tentang agama agama panik aja ke orang lain aja ke malah tak meleset dari agama orang ni kan nolongin agama cuma tak ikhlas kerana Allah taala aban tibi jadi berodi benar neraka cuma ada yang lain ni kata orang yang sepekus agama yang kuat agama tetap jen kuat karena pola beda pemulangan pemulangan cuma sayangnya semulang panik kurang ikhlas sehingga tetap berodip neraka naudzubillah thumma naudzubillah Imam Al-Ghazali kita matabu Inna al-alim alladhi huwa min abna'i dunya akhassu halan wa ashaddu azaban min al-jahil orang sealem kengkun seti pecinta dunia. Seti kabulan atunya. Ilmu ni kebaik. Kun kangkui nyari tunya. Acaring tunya. Beni karena Allah maka panik lebih in kepada ben lebih sangat seksa nah etempang ben orang butuh. Ia kata Abu Imam Al Ghazali, "Ashadu adaban min al jahil, wa in al faizin al muqarrabin hum ulama ul akhir." Si ontong ontong, si semak semak ke Allah ni, ke ulama ulama akhirat artinya ulama-ulama e eh, dalam ngajar e dalam ajar e dalam nolong nadek ke agama pani kamalolo karena ajunan e pun Allah e dalam ajar ke agama membentengi agama mengata orang lain dek ke agama nikah karena Allah benih karena tunya. Mulai yang karena tunya. Nikah bisa mapalangka ba Setan ni kekaangkui makasasar orang alim. Kut te jai kut te. Kenapa Bola na? Pola namun oleh bisa makasasar orang alem. Setan ni kah? Ni kau pun lebih nyak online pun. Benih kuno lay ke seorang. Pengikut-pengikut ada kia ni kau lay kapi kata. Sebab bekal kesasar orang sealem si panik. Kapas etoro ben orang-orang si budu-budu. Rosak orang alem panik etorok ben orang si sebudu budu Maka setan ni ke paling gede. Mun kangkui maka sasar orang alem. na begitu ngening setong orang alem panika pada bersengening e buan orang sebenyan ban panika kening seterusnya lah. setiap hari setiap saat nikenin teh kecubaan kes kesesatan seelak waki setong orang alem Inna syaitana ala idlalil alimi ahrusu minhum ala idlalil jahil. Dan kuna syaitan ka aku maka sasar orang alim ni kelebi keteh. Etem pengben maka sasar orang kudu. Anak pamarkana? Bi anna al-alim idha dhalla yadhillu bi ghairuhu. Sebab orang alim si kasasar, deki terkasih lain orang kasasar kapi Orang alim, dia tak cucur, pengikut-pengikut orang tak cucur orang alim panik khianat maka selain ni kenuruk khianat ke kapi mengikut pengikut yang nuruk khianat ke kapi dengan pola orang alim panikah se lebur katunya maka pengikut pengikut itu juga nuruk lebur katunya kapi Nabi orang si alim panik ampun dicerai maka selain nuruk cerai kapi idza fasada yafsudu bi fasadil awam mendering alam serosak mak orang-orang awam norok rosak wala yutajarru ala irtikabil manahi wal mukhalafat illa bi ulama orang-orang kudu nikah tak kira pah bengal alaqoh pelanggaran-pelanggaran larangan-larangan epon Allah kecuali kalau bukan sebab epa bengal ulama. Epa bengal ulama. Orang-orang putus apa tak ada orang ngocan radikal radikul tak Orang putus apa tak ada orang ngocan garis keras garis keras. Ketika ulama sengocak garis keras semacam, turut bahawa orang-orang putus. kerana keadaan itu maka ba'dul arifin matabu ulama usu adarru ala dinil muhammadi min iblis ulama secuba ni ke lebih berbahaya atas agama na kanjing nabi muhammad etem pengben iblis sepaleng eka kubateren. Bunda guna kanjing Nabi ku laku pada kepekal berde kelompok-kelompok munafikin orang-orang munafik pentera pentah. apa entah penter lebat dengan media-media sosial Masya Allah penter orang panika bisa terkagum-kagum orang panika bisa tanorok bisa tertarik, bisa ada penderaki. Haji Nabi Mata, Bu akhwakuma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Sepaleng eka koba teren ben Kebahayaan-kebahayaan seakan menimpa dekat umat. Ia ries orang munafik si pentera bentah. Orang munafik pentera bentah. Orang lain tak tahu, jadi gini kering kafir. Dan kadang abang tibi tak apa ngerasa jadi kafir. Tak apa ngerasa jadi kafir, ini kering munafik. Abang tibi kadang tak apa ngerasa jadi kafir. Atau abang apa ngerasa Kalau Kelakuannya selalu merugikan dek agama tibi Tengka lakon langkah-langkahnya gerakan-gerakannya selalu merugikan dekat keman apa ada apa yang terfokus bapak-bapak sehingga orang banyak tak kecoh ngakui bahasa-bahasa toleransi toleransi sampai di budi no orang lain noro aki ada penderaki ke agama orang lain pas tak beci dek ke kemaksiatan tak beci dek ke kekafiran kalau dengan kui bahasa toleransi toleransi akhirnya orang ini kita tak beci ke kekafiran tak pembeci ke kemaksiatan kemungkaran epa senang epa nomtom ke kekafiran dan kemaksiatan kemungkaran. Kullu munafikin alimul lisan. Orang munafik sele sepenter apa tak. Walladhi nafsi biadih. Demi zat Singwa sanin abad sengkok dia tergunakan jing Nabi. La taqum sa'atu hatta yakun alaikum umara'u kadabatan. Kadabatun. Tetik tak kira kiamat je. Sebelumnya pemerintah-pemerintah nariya pembohong. Tak kira kiamat je kecuali pemerintah-pemerintah dah tertip pembohong-pembohong. Suka membohongi rakyat-rakyat. Wa wuzara'u fajaratun. Dan menteri-menteri nah, orang-orang terekat-terekat. Wa ikhwanun khawanatun. Teretan-teretan, jadi pengkhianat. Teretan mengkhianati, teretan tibi. Teretan mengkhianati, teretan tibi. Wa qurra'u, wa qurra'un fasaqatun. Orang-orang alam sefasik-fasik. Orang-orang sefaham Al-Quran. Sefaham ilmu. Sefaham ilmu. Keng fasik-fasik. Wa ubadun juhalun. ben ahli ibadah, orang-orang yang seibadah keng kuntu putu. Ibadah yang tak ada ingat ilmu ni. Yaftahullahu alaihim fitnatan ghabara'a muzliman ni kutuk ento bi Allah Taala apa kali bukain fitnah fitnah nak agama se petang sema ambung sema petang fitnah bani artinya kalau kalaban fitnah orang panika pasenan tak pate oning hak, sehat masih batil, kenapa lepetang petang padaban kebodohan tepan abu ngarbu pas petang kita kenal enak bersih benar yang ada pas atengka pada bentekan orang-orang Yahudi sedadim dadim maka waktu jadi akhirnya izin yung qadul islam arwatan arwatan diburin islam dia pasanan bekal rosak kan satu simpul satu simpul pukulan pukulan ada sepukul rosak boleh sepukulan boleh tak ada boleh tinggal oleh ar napanya mana aduk kal setong pukulan kasa pah melarat siap pukul boleh hatta la yuqala Allah Allah sampai dibudin orang panik kata nyebut Allah Allah ada apa mak bisa dah iya? Iya polan dak iya polan dak iya benih kerana Allah sekali masalah. Benih kerana Allah. Benih kerana Allah. Maka kita ajar panguningan-panguningan ka entah Kaangkui matapak abe ikhlas karena ajunan epon Allah. Sopa aja abak tu bisa menyampaikan boleh dek orang lain. Sopa aja abak penikat sajan tawadu. Sopa aja abak penikat sajan ngasteteh. Sopa aja abak penikat sekut ingat dek kajunan ipon Allah. Mali abak penikat terus teguh dalam pendirian dan tidak terpengaruh dan tidak terkesan dengan keberadaan-keberadaan. Tak terkesan kalau ben ancaman-ancaman. Sopaja pajak abak pandai bisa korban demi agama. Sopaja pajak abak pandai bisa menerima apa adanya tentang agama. Sopaja kita pandai kecukan ikut berjuang. Sopaja kita pandai ke sejen ngaku-ngaki dekat ilmu, ngaku-ngaki dekat Al-Quran, sejen bisa ngengangan esen Al-Quran, Singaku ngaki dekat orang-orang si akung, termasuk ngaku ngaki juga dekat ilmu. Ben, bisa saja ajawin dekat perang-perang sekorang bermanfaat. Imam Malik bin Anas pada kamar tabu bahawa Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir radhiyallahu taala anhuma wanika murah senyum Tapi ketika bedah asma kanjeng Nabi yang eh, disebut-sebut, langsung pejas. Pejas, poning. Karena dari ngaku ngaki nah. Dek ajunan epon kanjeng Nabi. Bencukan beliau Kak Dinto setiap menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti ke eh, dalam keadaan suci. Karena ngaku ngaki dia ke ilmu agama. Maka kita cukan ke eh, dalam merengakin pengajian. Usahakan pakun ke eh, dalam keadaan suci. Suci dari hadas, suci dari najis. Imam Malik matabu dan kula pandai kalak kalek mundar mandir bolak balik. Dak ke atabis dak ke Jaafar As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir. Lak kalek edalam zaman si Abid. Ini ah, ke beliau kak dinto. Jaafar As-Sadiq selalu itemunin idulum kebadaan asolat. Muntah asolat ikineng neng merenung atau tepan maca Quran. Telok ni ke kebeden, selok ke bangki inten kuna. Untuk asolat, ini tepan merenung. Merenung akhirat. Atau tepan maus Al-Quran. Ifama kuntu arahu illa ala talati khisal. Kula tak pernah mangkiin Ja'far As-Sadiq kecuali dalam keadaan telok perkara. Imma musallian, imma somitan, imma yaqra'ul Qur'an. Dan kadang pangkin ni dalam keadaan solat, dan kadang pangkin ni dalam keadaan ikam merenung. Dan kadang pangkin dalam keadaan mus Al-Qur'an. Wa kana la yatakallamu fi ma la ya'nihi. Beliau merenung meloloh tak pernah bentar kecuali sijid lakukan benda gunan, benda manfaat. Mungkin saya tidak akan bentar, tak bentar pun tak. Wakana minal ulama wal ubadil ladhin yakhishawna Allah azza wa jal. Beliau termasuk orang ulama, ahli ibadah, setakok. Dan ajunan ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Tibi takdimnya ada ke ilmu. Takdimnya ada ke Rasulullah. Benda ke zurriyah epon Rasulullah panik luar biasa. Bahkan al-Imam Malikun ابن انس رحمه الله ذا وقار مخشية مبالغا في تقديم علم الدين كثير الادب والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم Jadi Imam Malik bin Anas Ini orang yang sangat ngaku ngaki dan sangat takut dari kajunan Epon Allah. Beliau Kak Dito selalu menyampaikan agama Allah Ta'ala buan sangat ngaku-ngaki dak ilmu agama mubalighan fi ta'zimi ilmi din ngaku-ngaki sangat-sangat ngaku-ngaki dekat ilmu agama kathirul adabi wa tawqiri li rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sebenarnya sesangat adab sopan dan sangat ngaku-ngaki dekat kajunan epon rasulillah sallallahu alaihi wasallam kita ngaku-ngaki hasil daripada pengajian-pengajian kita agungkan. Anggap mereka orang sesangat aku. Tidak sampai kita remehkan. Mun kita meremehkan tak sampai ngamal lagi pun kan. Tapi Nabi mengagungkan. Benih pun sekatar ngamal lagi. Engki ingat, aban ah, ingat. Engki pah bisa ngamal lagi. Pah bisa medepak kareng lain. Orang lain bisa faham. Pas terus bisa nama laki ya, Pas dibudina, orang panika nyampai aki boleh dek orang lain. Bensekian terus seterusnya. Ketika orang panika ngaku-ngaku dek kan, ilmu. Ibnul Mubarak. Ketika beliau Kak Dinto Abu Dawud sarang Imam Malik. Dapat Imam Malik ni kemulang. Ya pun Ibnul Mubarak. Ni kepasanan es eh ngak kalah. Enam belas kali es eh ngak kalah. Mari nyengak tahu nah datang boleh nyengak boleh. Sampai dibunuh Imam Malik mereka pucat pasi. Kote muan ada. Aube, propagis aube pun. Pejas, pejas. Namun beliau itu tetap lembut dan ketika di tetap nerosaki hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dipotong ini. Ini pak langsung acereng. Atarat pun ten rosaki. Ejo kajer mungkin kun urusan. Tak sampai memutuskan hadis Ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampun lastareh dari majlis Ibn Mubarak matur dari Imam Malik. Ya Aba Abdullah. Laqad ra'aitu minkumul yawma asyaban. Maaf tidak cek mengan sekali keajuran semakin kayak itu Imam Mas Pasanan sapet ibta eh, eh tak beta aki eh, jaga kaje biten kula karena ngaku ngaki dak hadis eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yang ketipan apa? Dalam ngiding aki sekian tujukan kita merengaki pengajian. Ngecek Tu. Mereka kira pengajian. Mun meidän di pengajian. macam ni gegak peka. Apa, apa klien boleh. Ni kan yang mana tak ngaku ngaki. Dekat ilmu. Saya sangat bermanfaat. sih sangat arke Allah. membagi-bagikan waktu telok waktu bagian pertama sepertiga malam itu kangkui ilmu sepertiga kedua kue solat baru sepertiga ketiga menikah seteng kadeng asharen beliau tadi jadi saya beri porsi pertama yang kita nikah ilmu sebelum asolat ni ilmu kada karena ngaku ngakin lebih ngaku ngakin dekat ilmu kita eh, dalam nyari ilmu panikah. Pertama, kita tu ngaku ngaku Yang kedua, niat ngamalaki. Benih kebibangga-banggaan. Tapi ikhlas kerana ajunan pun Allah subhanahu wa ta'ala usaha ketipan apa? Apa? Bani semakin baik kelakuan metepa kelakuan nak abe so pagi abe pani tetap bisa saja kuat pokoknya kenin agama nekuin agama sebab agama menikah lapa yon tu melolo kan, ben setan dan iblis mun kita tak kuat senekuin deh ke agama panik bisa locot ongku bisa locot yang du terus ban iblis yang du terus ban setan jadi kotu kita apa nikah kuat nekuin deh agama bahkan singon du juga orang-orang kafir yang du dari rumah agama panik orang panik selocot dari agama yang du terus monta tong ontong locot ongku. Mun tak cok tong ontong locot ongku. Imam Fudil bin Iyad panikama madhabu. Imam Ahmad bin Hambal nika, nika Neka e penjara 16 bulan. 16 bulan. Ini penjara apa nih ke beliau ini ke Eseksa. Ah? Epokol. Ngangkui pecot. Sampai nger Sampai nger tapi pak kun panik, nekuin gak ke mana. Tak locet bentan. Mun kun entak norok. ndak ketangkarap dia. Mencan rato nah. Bu, ini bakal terus mpian ini terus bakal eh, siksa. Tapi apa kun? Tak peduli punten karena nyeken ndak ke agama. Ya waktu agama meniki jondu ben raton menika, ben rato menik. Tetap boy, eta eh, kuin, esakan eh, ini. Wayun khasu bisayfi sampai akhirnya eta eh, cocok mengakui pedang. Eh cocok sampai ni. Imam Ahmad bin Hanbal ni. Eh cocok. Tapi apa kun? Tak nak pun tan. Kangkui. Napanya mana nyimpang dari pendirian Epon. Dari tuntunan agama Pakun. Semayur ma alal ardi. Di budi ni pentong aki. Eh pentong aki pakun boy pakun tak peduli. Tak norok punten. Tak cair. Dek kau pangatero pangatero na penguasa. Wajudah yudasu alaihi ban dibunuh itu tidak. Diinjak-injak pakun tetap Imam Ahmad panikah tetap tak anda pun nyimpang dari hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Walam yazal kadzalik ila ammat al Terusan eseksa. Ben Ratu Mu'tasim, almutasim. Al-Mu'tasim, Al-Mu'tasim Billah. Sampai dibunuh dengan Puan Laset, Al-Mu'tasim Banikah. Kemudian, pemerintahan Banikah Al-Wasik Al-Wasik Billah Al-Abbasi Potran eh. an al-mu'tasim billah. Al-mu'tasim billah ini kan potran Harun Ar-Rasyid. Jadi Harun Ar-Rasyid kita ngakuin potran nyaman al-mu'tasim billah. Muhammad al-mu'tasim billah. La mu'tasim billah panikah? Se ya waktu kekuasaan al-mu'tasim billah panikah? Imam Ahmad panikah sampai eh, cocok penapaan gitu. Didolimi hasanan terus ikut tiban potenan boleh potenan muktasim billah ikut bani kak lawasik billah al abbasi dan kak dito kotoran uh, eh? kotoran ah, al ah, muqtasim panikah iki panik al wasiq billah jan saraan boleh jan saraan boleh sampai tak bisa keluar ke aku ya salat berjamaah tak bisa war keluar boleh ke aku ngelakonin ibadah-ibadah selain sampai di budina raja al watik panik meninggal cukan ikan tesarang kotoran al mutawakkil al-mutawakkil ala Allah. Mutawakkil ala Allah. Nika apa nya mana termasuk majadid. juga termasuk dekat potrepon al-muqtasim. Kan yang 겐또 kini 제 바사는 베바스 이맘 아흐맛 파니까 마디 부디나 이맘 아흐맛 파니까 에파콘 디호르마티 demi nekui nak ke mana nikah. Kau kuat ni muntah kuat nekui nak ke mana boleh saat kasih mangken. Aduh, cek gembang agama pandai dilepas Dan kadang tak sampai kerana seksa akuntan. Kun pola na taro ka bese kata. Atau kejabatan dan lain-lain semacam. Muka-muka sawa sepaling manfaat fi din wa dunia wal akhir. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bi huquqillah. ما ضاقت إلا فرجها الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عمد قلت هلة ورسول الله وسيلته وأن لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم فرج ما نحن فيه بسم بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب اللهم أنت لها ولكل حاجة فقضها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم يسر ولا تعسر بتمم الخير اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسر يسر علينا كل عسير فتيسر العسر لك سهل يسر اللهم يسر لنا